Բարև ձեզ։ C++-ում մենք կարող ենք արտահայտենք եւ աշխատենք արժեքների հետ։ Բայց ինչ տիպի արժեքների հետ։ Դե C++-ը մեզ տալիս է primitive արժեքներ, primitive տիպեր արժեքների, որոնց մասին մենք խոսենք այսօր։ Ուրեմն մենք տեսել ենք, որ մենք կարող ենք օգտագործենք օրինակ ամբողջական թվեր, օրինակ այստեղ մենք կարող ենք ստեղծենք մի հատ փոփոխական i դիմացից գրելով int int այսինքն integer ամբողջական թիվ, այսինքն ստացվում է, որ մենք ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական, որի մեջ կարելի է վերագրել ամբողջական թիվ։ Հետո գրելով հավասար, այսինքն վերագրում, մենք կարող ենք իր մեջ դնել 25։ Այսինքն ստացվում է, որ այս առաջին տողը ստեղծում է մի հատ փոփոխական i, որը կարող է ողել ամբողջական թվեր եւ իր մեջ դնում ենք 25։ Ապագայում գրելով i նշանակում է, որ մենք ոնց որ նույնն է, ոնց որ գրենք 25, չէ՞։ Okay, um բայց որպեսի S25-ը հիշվի, չէ, որտեվ S25-ը ապագայում մենք պետք է օգտագործենք։ Ինքը պետք է միտեղ գրանցվի։ Իսկ համբիտորը որտեղ է գրանցում ինֆորմացիա, որպեսի ապագայում հիշի։ Դա գրանցում է հիշողության մեջ։ Հիշողությունը ունի մոտավորապես այս տեսքը։ Ինքը ունի ուրեմն հասցե եւ արժեք զույգեր հասցե արժեք, հասցե արժեք, հասցե արժեք, այդպես։ Երկուսն էլ թիվ են, հասցնել է թիվ, արժեքնել է թիվ։ Ուղղակի այստեղ ես ուրեմն հասցեները ներկայացրել եմ օգտագործելով 16-ական համակարգ, իսկ արժեքները երկուական համակարգով։ Բայց դե երկուսն է թիվ են։ Այդքան բան։ Ամեն հասցեում մենք կարող ենք արտահայտենք 8 հատ բիտ որպես իր արժեքը, 8 հատ բիտ, այսինքն 8 հատ 0 կամ 1 եթե ծանոթ չեք 16-ական եւ 2-ական համակարգներին, այս վիդեոյի տակ ես հղում կդնեմ մի հատ ուրիշ վիդեոյում, որտեղ որ ես այդ ամենը բացատրում եմ։ Okay, այսինքն ստացվում է, որ մենք ունենք հասցեներ, ամեն հասցեում մենք կարող ենք դնենք ինչ որ արժեք, եւ այդ արժեքը պետք է լինի բաղկացած ուրեմն 8 հատ բիտից, 8 հատ 0 կամ 1։ Իմիջիալոց 8 հատ բիտին մենք հաճախ անվանում ենք byte Այսինքն ամեն հասցեում մենք կարող ենք դնենք կամ արտահայտենք 1 հատ byte կամ 8 հատ bit, հա, նույն բանն է։ Երբ որ մենք գրում ենք int i, դա նշանակում է, որ մենք ուզում ենք ամրագրել ինչ որ տարածք հիշողության մեջ, որպեսզի այդ տարածքի մեջ մենք կարողանանք վերագրենք ամբողջական թվեր, օրինակ 25։ Բայց հարց է ցակում, այդ տարածքը ինչ չափի է։ Իրականում compiler-ն է որոշում, եւ իմ compiler-ը կարող է որոշի մի չափ, ձեր compiler-ը, ուրիշ չափ։ Դա կարող ենք իմանանք օգտագործելով size of ֆունկցիան։ Ուղղակի գրում եք size of եւ փոխանցում եք փոփոխական եւ ինքը ձեզ կվերադարձնի քանի բայտ է ամրագրվել այդ փոփոխականի համար։ Իմ իմ compiler-ը ինձ ասաց 4, 4 հատ բայտ։ Այսինքն 4 հատ հասցե արժեք զույգեր, հա, այդ բլոկերը որ կան, 4 հատ դրանից իրար հետևից ինքը ամրագրել է 4 որպեսզի ես իր մեջ կարողանամ պահեմ ամբողջական թիվ։ Եկեք ավելի լավ հասկանանք դա ինչ տեսքի է։ Ուրեմն, երբ որ մենք գրում ենք int i, դա նշանակում է, որ ինքը ամրագրում է, եթե իհարկե int-ը ամրագրում է 4 հատ byte, եկեք ենթադրենք, որ դա այդպես է, ինքը ամրագրում է 4 հատ հասցե իրար հետևից։ Ինչի 4 հատ հասցե, որտեղ ամեն հասցեում կարող ենք պահենք 1 հատ byte, 4 հատ byte, այսինքն 4 հատ հասցե։ 4 հատ հասցե արժեք բլոկերից, իրար հետևից։ Okay, այսինքն ստացվում է, որ ինքը կարող է արտահայտել այն արժեքը, որ մենք վերագրում ենք իր մեջ, օգտագործելով այս բոլոր բիտերը։ Այդ բոլոր բիտերը, որոնք որ այդ 4 բլոկերի մեջ են իրար հետ։ Okay, ըմ հիմա հարց։ Այսինքն մի րոպե, եթե տենց է, դե այս բիտերը, այս բիտերի քանակը անվերջ չի, չէ, ինչ որ քանակ կա։ Մենք ստեղ պահում ենք 32 հատ բիտ։ Դե հարց է ցակում, եթե մենք պահում ենք 32 հատ բիտ, որպեսզի արտահայտենք n արժ ամբողջական արժեքը, որ մենք դնում ենք մեր փոփոխականի մեջ, որն է ամենամեծ ամբողջական թիվը եւ ամենափոքր ամբողջական թիվը, որ մենք կարող ենք վերագրենք int-ի մեջ։ Եկեք տեսնենք։ Ուրեմն 1 հատ բիտ օգտագործվում է, որպեսզի որոշենք դրական է թե բացասական մեր արժեքը մնաց 31 հատ բիտ, չէ՞։ 2-ը 31 աստիճանի, ինչու 2, որովհետև օգտագործում ենք երկուական համակարգ, չէ՞։ 2-ը 31 աստիճանի մեզ կտա 2 միլիարդ տա-տա-տա եւ այլն։ Okay, այսինքն մենք կարող ենք արտահայտենք մինուս կամ բացասական 2 միլիարդ միջև դրական կամ պլյուս 2 միլիարդ տա-տա-տա-տա։ Ուշադրություն դարձրեք, որ սա հասնում է միջև 647 այլ ոչ թե 648։ Դա նրա համար է, որովհետև մենք նաև կարող պետք է կարողանանք արտահայտենք 0-ն, չէ՞, քանի որ մենք 0-ից ենք սկսում հաշվել, ստացվում է, որ մենք կարող ենք արտահայտենք միջև այս թիվը, այս ամենամեծ թիվն է, որ մենք կարող ենք արտահայտենք եւ մեր int-ի մեջ։ Ուրեմն նայեք, եթե մենք սա աշխատացնենք, մենք գիտենք, որ compile անենք, աշխատացնենք, մենք կստանանք 25, չէ, որտեվ i մեջ կա 25։ Այդ բարձր է։ Եկեք i-ի մեջ տնենք այն ամենամեծ թիվը, որը հնարավոր է իր մեջ տնել, չէ՞։ Հիմա եթե սա աշխատա, compile անեմ, ինքը աշխատի, okay, նորմալ աշխատեց եւ տպեց այդ 2 միլիարդ տտ թիվը, չէ՞։ Եկեք տնենք մի հատ ավել 78 Այսինքն փորձում ենք ներկայացնել մի հատ թիվ, որը ավելի մեծ է, քան այն ամենամեծ թիվը, որը հնարավոր է տեղավորել հիշողության մեջ։ Եկեք տեսնենք ինչ կդինի։ Ուրեմն փորձենք compile անել եւ ամիջապես տեսնում եք խնդիրներ են առաջանում։ Okay։ Այսինքն, կարևոր է հասկանալ չափերը մեր փոփոխականների, մեր տիպերի, որովհետեւ մենք կարողանանք հասկանանք ինչ կարելի է իր մեջ վերագրել։ C++-ում մենք կարող ենք լինենք շատ մի քիչ քթամազ, հա։ Կարող ենք օրինակ ասենք, որ գիտեք ինչ, ես ուզում եմ, հա, վերագրեմ ինչ որ արժեք, ամբողջական թիվ, հա, մեր ինպոպականի մեջ, բայց ես գիտեմ, որ իմ արժեքը երբեք բացասական չի լինի, հա։ Այդ ժամանակ օգտագործել այս բիտը, որպեսի պահենք դրական է թե բացասական, անիմաստ է, հա Այդ դեպքում նայեք ինչ կարող ենք անենք։ Դիմացից կարող ենք գրենք unsigned, այսինքն մենք ասում ենք, որ պահի ես թիվը, բայց թե դրական է թե բացառական մի պահի, որտեվ ես գիտեմ, որ ինքը միշտ դրական է լինելու, անիմաստ է, պետք չի ինձ այդ ինֆորմացիան։ Ինձ պետք է ուղակի պահել թիվ, այդքան բան։ Այդ դեպքում մենք դիմացից գրում ենք unsigned, այսինքն ինքը այլևս 1 բիտ չի օգտագործում, որ որոշի պլյուս կամ մինուս, այլ 32 բիտերներ, այսինքն բոլոր բիտերներ նա օգտագործում է որպեսի արտահայտի արժեքը։ 2-ը 32 աստիճանի տալիս է 4 միլիարդ տա-տա-տա-տա, այսինքն այս դեպքում ամենափոքր թիվը, որ կարող ենք արտահայտենք 0-ն է, ամենամեծ թիվը 4 միլիարդ եւ այն եւ այն եւ այն, okay? Այսինքն ընդհանրապես գրելով unsigned int-ի դիմաց նշանակում է բոլոր բիտերը օգտագործի, որ արտահայտես հենց թիվը։ Պլյուս կամ մինուս պետք չի հիշել հիմա ասենք թե աս, որոշեցինք, որ ինթը ինչ որ շատ տարածք է ամրագրում, մեզ պետք չի այդքան տարածք, որտեղ մենք իր մեջ ապահելու ենք բավականին փոքր թվեր։ Այդ դեպքում մենք կարող ենք ստեղծենք short int Իմիջիալս կարող ենք ուղակի գրենք short, անպայման չի int գրենք դրանից հետո, բայց երկուսն եք աշխատի, կամ short int կամ ուղակի short։ Short նշանակում է կարճ։ Ինքն է, էլի նույնպես հնարավորություն է տալիս ուրեմն պահել ամբողջական թվեր, Ուղղակի այս դեպքում ամենափոքր թիվը, ամբողջական թիվը, որ կարող ենք պահենք -32000 տտ, իսկ ամենամեծ թիվը դրական 32767։ Okay։ Մնացածը նույնն է, էլի մեկ հատ բիտ նա օգտագործում է որպեսի որոշի դրական է թե բացասական, մնացած բոլոր բիտերը իմ օրինակում, երբ որ ես արեցի size of short short փոփոխականին, ինքը ինքը ինձ տվեց 2, 2 byte, այսինքն 2 բլոկ է ինքը ամրագրում իրար հետևից, դա շատ կարևոր է, իրար հետևից ամրագրում է, որպեսի պահի այս փոփոխականի արժեքը։ Հետևաբար, երբ որ ես ամրագրում եմ այս 25-ը, ինքը օգտագործում է այդ երկու բլոկի բիտերը, որպեսի արտահայտի այդ արժեքը, նու 25 օրինակ։ Եվ էլի իր մեջ ամենամեծ թիվը, որ կարող եմ վերագրեմ, կլինի 32767 եւ ամենափոքրը -32768 նույնպես շորտ օգտագործելուց մենք կարող ենք որոշենք, որ մեզ նշանը պետք չի, դրական կամ բացասական։ Այդ դեպքում կարող ենք գրենք unsigned short։ Իմիջիայս կարող եք գրեք unsigned short int կամ ուղղակի unsigned short։ Երկուսն էլ կաշխատի։ Էլի, սա նշանակում է, որ մենք ուզում ենք ստեղծենք մի հատ ամբողջական թիվ կամ պահենք իր մեջ ամբողջական թիվ, որը ավելի քիչ տարածք է օգտագործում հիշողության մեջ, քան int-ը, եւ չենք ուզում, որ ինքը հիշի նշանը, այլ բոլոր բիտերը օգտագործի որպեսի արտահայտի հենց թիվը։ Այդ դեպքում ամենափոքր թիվը, որ կարող ենք արտահայտենք, էլի իհարկե 0-ն է, ամենամեծը 65535, okay։ Ամ հիմա ասենք թե որոշեցինք, որ okay, այն թիվը, որ մենք ուզում ենք վերագրենք իր մեջ, ավելի մեծ է, քան թե ամենամեծ թիվը, որ հնարավոր է վերագրել int-ի մեջ։ Այդ դեպքում կարող ենք ստեղծենք long long int, long նշանակում է երկար։ Այսինքն իր մեջ մենք կարող ենք տնենք շատ ավելի մեծ թվեր։ Ինչքան մեծ, դե իմ դեպքում, երբ որ ես արեցի size of long-ի փոփոխականին, ինքը ինձ տվեց 8, 8 byte, 8 անգամ 8 64, այսինքն 64 բիտը ինքը օգտագործում, որպեսի պահի իր մեջ արժեք։ Հետևաբար ինքը կարող է պահել իր մեջ շատ ավելի մեծ արժեքներ։ Այս դեպքում ուրեմն այս անորմալ շատ մեծ թվից միջև այս անորմալ փոքր թիվ։ Եվ նույնպես մենք կարող ենք ասենք մի րոպե, հա, գիտեմ, դες լավ մեծ թվեր են, բայց իրականում դրական բացասական ինձ պետք չի։ Այդ դեպքում կարող ենք գրենք unsigned long int կամ ուղղակի unsigned long Եվ այդ դեպքում բոլոր 64 բիտերն էլ ինքը կօգտագործվի որպեսզի արտահայտի թիվը։ Եվ այդ դեպքում մենք կարող ենք արտահայտենք 0-ից միջև չեմ ուզում կարդալ, մեզ շատ երկար թիվը։ Okay։ Այսինքն, միջև հիմա մենք հասկացանք, որ կա int ամբողջական թիվ, որը ամրագրում է ինչ որ չափի տարածք, օրինակ 4 հատ բայտ։ Բայց քանի որ ինքը ամրագրում է ինչ որ մի չափ, այդ չափը ունի ինչ որ սահման, չէ՞, դրանից ավել չեն կարող։ Եթե ուզում ենք դրանից ավել, ավելի մեծ թիվ, այդ ժամանակ օգտագործում ենք long եւ այդ ժամանակ արդեն կարող ենք դնենք շատ ավելի մեծ թիվ։ Եթե պետք չի մեզ այդ քանակի, եթե մեր թվերը փոքր են լինելու, մենք կարող ենք ստեղծենք short, կարճ, ավելի փոքր ամբողջական թիվ։ Եվ իր մեջ կարող ենք վերագրենք արժեք։ Կա char կամ niche, որը նույնպես կարող է իր մեջ պահել ամբողջական թիվ, size-ով, երբ որ երեսայեցի, ինձ տվեց 1, այսինքն 1 հատ byte, այսինքն ինքը ամրագրում է մի հատ բլոկ Այսինքն մենք կարող ենք իր մեջ տնենք մինուս 128-ից միջև դրական 127։ Okay։ Ամ հիմա նույնպես մենք կարող ենք որոշենք, որ ուրեմն պլյուս մինուս պետք չի հիշել, գրելով դիմացից unsigned char Եվ այդ դեպքում ինքը բոլոր բիտերը կօգտագործի որպեսի արտահայտի թիվը։ Հետևաբար մենք ստանում ենք 0-ից մինչև 255, արդեն պլյուս մինուս չկա։ Հիմա բայց հարց է ցակում, ինչու է սա կոչվում, այս տիպը կոչվում char կամ niche, որովհետև իր մեջ մենք կարող ենք պահենք niche-եր։ Օրինակ այսպես։ C++-ում niche-ը մենք արտահայտում ենք մի հատանոց ճակերտներով բայց մի րոպե, ես նոր ձեզ ասացի, որ իր մեջ պահվում է ամբողջական թիվ, բայց ինչ է կատարվում ստեղ։ Պարզվում է, որ ինքը տակից ամեն դեպքում պահում է որպես թիվ, բոլոր նիշերը պահվում են, արտահայտվում են հիշողության մեջ որպես թիվ։ Բայց հիմա հարց է ցակում, օքեյ, երբ որ հիմա ասենց վերագրեցինք a-ը կամ an i մեջ, ինքը տակից ինչ թիվ է պահում։ Ուրեմն գոյությունի մի հատ ստանդարտ, որը կոչվում է ASCII, որը ասում է հենց դա, ասում է որ տառը արտահայտվում է որ թվով։ Օրինակ, այս a-ը արտահայտվում է 97-ով, իմիջիալոց b-ն արտահայտվում է 98-ով, c-ն 99-ով։ Ուրեմն նայեք ստեղ, ես ստեղ ստեղծում եմ մի հատ փոփոխական char i, որի մեջ ես վերագրում եմ a niche-ը, չէ՞։ Եկեք տեսնենք ինչ կլինի, երբ որ ես սա աշխատացնեմ, ուրեմն compile անեմ, սա աշխատացնեմ, տպում է a, չէ՞։ Նորմալն է, որտեվ ես a դրել i-ի մեջ։ Okay, բայց ես նույնպես կարող եմ գրեմ, օրինակ 98 կամ 97։ Okay, եկեք 97 գրենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Աշխատացնենք։ Ստանում ենք a, որը ճիշտ է, չէ, որտեվ 97-ը ASCII-ին որոշում է, որ A է։ Բայց հիշեք, որ ինքը թիվ է, չէ։ Քանի որ ինքը թիվ է, նայեք ինչ կարող ենք անենք։ Մենք կարող ենք ստեղծենք մի հատ int z, որի մեջ դնենք i + չգիտեմ 10։ Եվ եկեք z-ին տպենք։ Ուրեմն սա ուրեմն compile անենք, աշխատացնենք։ Ստանում ենք 107։ Իսկ եթե 97-ի տեղը գրեինք niche a-ը, ինչ կլիներ։ Եկեք compile անենք աշխատացնենք 107, այսինքն ստացում է, որ այս նիշ A-ը իրականում տակից 97 է, քանի որ 97 է, 97 գումարած 10 եղավ 107, չէ՞։ Ճիշտ է։ Ավելին ասեմ, նայեք ստեղ, նայեք ինչ հավեսպան կարող ենք անենք։ Եկեք տպենք i-ը, բայց եկեք ստեղ արենք i plus հավասար է i plus, չգիտեմ, 4։ Ինչու՞ չէ։ Եկեք տեսնենք ինչ կստանանք։ Կարող եք գուշակեք։ Եկեք ուրեմն compile անենք, աշխատացնենք։ E Ինչու E, որովհետև դե A-ը 97 էր, չէ՞։ Գումարած 4 101։ Հիմա բաժնում է 101-ը 9 է։ Եկեք հապացուցեմ, եկեք ստեղ գրենք 101, այսքանը հանենք եւ տեսնենք։ Clear Խնդրեմ կամ բան։ Այսինքն ստացվում է, որ char-ը ընդհանրապես ամբողջական թիվ է։ Գոյություն ունի wide char տիպը կամ line niche, որը char-ին շատ նման է, այն առումով որ էլի իրան օգտագործում ենք որպեսզի պահենք niche-եր, ինքը տակից պահում է ամբողջական թվեր։ Ուղղակի հիշողության մեջ ինքը ամրագրում է շատ ավելի line տարածք, քան char-ը։ Իրա մասին շատ չենք խոսել, ուղղակի գիտակցեք, որ ինքը գոյություն ունի։ Այդքան բան։ Ուրեմն եկեք շուտ ամփոփենք ամբողջական թվերի տիպերը. char, short, int, long եւ մի հատ էլ կա long long long long երկար երկար այսինքն իրա մասին չենք խոսացել բայց կարելի է ընդհանրել ինչը ինքը միտքը նրանում է որ ամրագրումը նույնիսկ ավելի շատ տարած քան ստե long-ը եւ հետեւաբար կարելի է պահել նույնիսկ ավելի մեծ թվեր քան long-ի մեջ um հիմա ստանդարտը C++-ի թելադրումա նվազագույն չափերը ամեն այս ամբողջական թվերի, հա, ինքը ասում է, որ char-ը պետք է նվազագույն ունենա 1 հատ բայտ, short-ը 2 հատ բայտ, int-ը էլի 2 հատ բայտ, long-ը 4 հատ բայտ, long long-ը 8 հատ բայտ։ Բայց իրականում ձեր compiler-ն է որոշում իրական չափը ինչ է, որը դուք կարող եք ստուգեք կանչելով size of ֆունկցիան։ Չէ՞, այդքանը հասկացանք ամփոփենք, որ ուրեմն chart chart-ը հիմնականում ուրեմն օգտագործվում է դե կարող ենք պահենք ցանկացած ամբողջական թիվ, որը տեղավորվում է իր մեջ, իհարկե, բայց ինքը հիմնականում օգտագործվում է որպեսզի իր մեջ պահենք նիշեր, որոնք որ ելի տակից արտահայտվում են որպես ամբողջական թվեր ամ կարող ենք իրեն արտահայտենք նաև ցանկացած այս տիպերից մենք կարող ենք դիմացից գրենք unsigned, որ նշանակում է բոլոր բիտերը օգտագործի որպեսի արտահայտես թիվը դրական թե բացասական պետք չի օգտագործել։ Բայց եթե դրական բացասական պետք է, այդ ժամանակ unsigned մի գրեք ու ինքը բաժան signed է լինելու։ Short մենք կարող ենք արտահայտել գրելով short int կամ ուղակի short, long-ը կարող ենք արտահայտել գրելով ուղակի long կամ long int, երկուսն էլ աշխատի։ Long long-ը կարող ենք գրենք long long int կամ ուղակի long long։ Բոլորն էլ էլի դիմացից կարող ենք գրենք unsigned, որ պլյուս մինուս չի հիշի։ Կարծում եմ այսքանը པարզ է։ Հիմա այսքան երկար բարակ ես խոսացի տարբեր ամբողջական թվերի մասին, չէ՞։ Հիմա Char-ը եկեք դնենք մի կողմ, որտեվ char-ը օգտագործվում է նիշ պահելու համար եւ դա շատ կօգտագործենք։ Դնենք դա մի կողմ։ Short-ը, long-ը եւ long long-ը իրականում կառաջարկեմ չօգտագործեք։ Ամբողջական թիվացես պետք, օգտագործեք int։ Այդքան բան։ Ամենապարզ։ Բայց եթե դուք գրում եք կոդ, որը նախատեսված է աշխատել մի հատ համբյուտերի վրա, որը ունի շատ սահմանափակ հիշողություն եւ պետք է կտամազություն անել, հա, պետք է շատ օպտիմալ ձևով որոշել չափերը, ամեն դետալի, թե ինչքան ինչ ինչը ինչքան է օգտագործում, որ շատ օպտիմալ ձևով աշխատի, այդ ժամանակ առաջարկեմ, որ օգտագործեք այս գրադարանը CSTD int hash include է գրում cstd int, պետք չի իրան առանձին ինչ որ քաշել, C++ standard գրադարանը դες տալիս է, ընդհանրապես գրում եք hash include cstd int եւ վերջ։ Իրեն կարող եք օգտագործել։ Ինքը ձեզ տալիս է այս տիպերը։ Իրանք ձեզ հնարավորություն են տալիս ստեղծել ամբողջական թվեր։ Բայց այս սպարագայում պետք չի size-ով անել, գուշակել, հիշել ինչ որ տես բաներ։ Ակնհայտ է ինչ է կատարվում։ Սա սա կստեղծի ամբողջական թիվ օգտագործելով 8 հատ բիտ։ Սա կստեղծի ամբողջական թիվ օգտագործելով 64 բիտ։ Այսինքն ակնհայտ է ինչ է, արդեն պետք չի size-ով որոշել։ Իսկ եթե պետք չի, ուրեմն պլյուս-մինուս հիշել, դիմացից գրում եք u։ Այսինքն u int 8_t նշանակում է ինքը էլի 8 հատ բիտ կօգտագործի, որ արտահայտի ամբողջական թիվ, բայց 8 բիտն էլ կօգտագործի։ Այդ պլյուս-մինուսը չի հիշում։ Այսինքն ստեղ ես ստեղծում եմ մի հատ x անունով փոփոխական, որը ինչ է, իր ինքը պահում է ամբողջական թվեր, օգտագործելով 64 հատ bit։ Եվ իր մեջ արդեն կարող եմ հետեւաբար դնեմ շատ անորմալ մեծ թիվ։ Սա շատ ավելի հեշտ է, շատ ավելի պարզ է օգտագործել, քան թե long-ը, որը մի compiler կարող է մի ձևի թարգմանի, ուրիշ compiler կարող է ուրիշ ձևի թարգմանի, size-ով պետք է կանչել, պետք է իշ պետք չի։ Օգտագործեք int Եթե պետք է կտամազություն անել, օգտագործեք այս գրադարանը եւ կոնկրետ ընտրեք այն չափը, որ ձեզ պետքա բարձ։ Դքան բան։ Հիմա մենք խոսացինք ամբողջական թվերի մասին, բա ոչ ամբողջական թվերը։ Եթե մենք ուզում ենք ոչ ամբողջական թիվ արտահայտենք, օգտագործում ենք մի հատ ուրիշ տիպ, որը կոչվում է double։ Օգտագործում ենք sense, գրում ենք double ինչ որ փոփոխականի անուն եւ իր մեջ արդեն կարող ենք վերագրենք ոչ ամբողջական թիվ։ Ուշադրություն դարձրեք, որ ոչ ամբողջական թվերը արտահայտվում են կետով, ոչ թե ստորակետով։ Okay, դա կարեւոր է։ Այսինքն սա նշանակում է 12.5 ուրեմն double-ի դեպքում օգտագործվում է 64 հատ bit, չէ, այսինքն 8 հատ byte 8 հատ բլոկ իրար հետևից ամրագրվում է եւ օգտագործվում է։ Հիմա ոնց է այս այս արժեքը դասավորվում այս բիտերի մեջ, դա մի քիչ խառն է։ Ինքը օգտագործում է մի հատ ստանդարտ, որը կոչվում է IEEE 754 e Double Precision Binary Floating Point Format։ Բա իրա մասին իրականում ես մի հատ առանձին վիդեո ունեմ, հղումը կլինի այս վիդեոյի տակ, եթե ուզում եք, խորացեք եւ ուսումնասիրեք։ Բայց կարճ ասած, ընդհանրապես պետք է հասկանալ, որ ինքը ամրագրում է 64 հատ բիտ եւ տեղավորում է այդ արժեքը այդ 64 բիտի մեջ։ Գոյություն ունի float, որը էլի պահում է ոչ ամբողջական թվեր, բայց ինքը օգտագործում է ընդհանրապես 32 բիտ։ Այսինքն իր ճշգրիտությունը շատ ավելի քիչ է, քան double-ին ինքն էլ է օգտագործում մի հատ հատուկ ստանդարտ, որպեսզի որոշի ոնց է դասավորում ինֆորմացիան իր մեջ կարևոր դետալ, երբ որ դուք արտահայտում եք թիվը եւ ուզում եք, որ այդ թիվը լինի float, վերջում գրեք f։ Եթե չգրեք f, compiler-ը ենթադրում է, որ ոչ ամբողջական թիվը double է։ Okay։ Այսինքն եթե չեք ուզում, որ double լինի, այլ ուզում եք, որ float լինի, վերջում գրեք f։ Հիմնականում, եթե ձեզ պետք է արտահայտել ոչ ամբողջական թիվ, կարաչակեմ օգտագործել double Float կօգտագործեք շատ հազվադեպ, միայն այն դեպքում, երբ որ իրոք պետք է այդ աստիճան օպտիմիզացնել ձեր կոդը, որովհետև ինքը ասենք թե պետք է աշխատի ինչ-որ համակարգի վրա, որը ունի շատ սահմանափակ հիշողություն։ Բայց հիմնականում օգտագործեք double եւ բրցեք, շատ բարձ։ Կա եւս մեկ հատ type կոչվում է bool կամ boolean, իրա մեջ կարելի է պահել ճիշտ կամ կեղծ արժեքներ Ինքը օգտագործում է մի հատ բլոկ հիշողության կամ մեկ հատ բայթ, չնայած իրան պետք է ընդամենը մեկ հատ բիտ, որովհետեւ ինքը մեկով կարողանա արտահայտի ճիշտ եւ 0-ով կարողանա արտահայտի կեղծ։ Իսկ հիմա հարց է ցակում, բա ինչի համար է ինքը 8 հատ բիտ ամրագրում, եթե ընդամենը 1 հատ բիտ է օգտագործելու։ Որովհետեւ ամենափոքր տարածքը, որ մենք կարող ենք ամրագրենք, ասենք մի հատ հիշողության բլոկը, որը ունի հասցե, չէ, եւ արժեք, ինքը իր մեջ պարունակում է 8 հատ բիտ դրա համար։ Այսինքն չնայած մենք վերցնում ենք մի հատ ամբողջ հասցե, որպեսի պահենք այդ արժեքը, այդ 8 հատ բիտից մենք օգտագործում ենք ընդամենը 1 հատը, որպեսի ասենք ճիշտ կամ կեղծ, true կամ false։ Կամ մի հատ էլ type, որ կոչվում է void, հիմնականում կտեսնեք իրեն ֆունկցիաներում, այսինքն երբ որ ձեր ֆունկցիան ոչ մի բան չի վերադարձնելու, դիմացից գրում եք void։ Void նշանակում է ոչ մի բան, Այսինքն, եթե ձեր ֆունկցիան ոչ մի բան չի վերադասնելու, դիմացից գրում եք void։ Void-ը իրականում ուրիշ տեղ էլ կերևա C++-ում, բայց սա ոնց որ մի օրինակ է։ Էլի, void ընդհանրապես նշանակում է դադարեցություն, ոչ մի բան։ Եկեք մի հատ շուտ ամփոփենք։ Այսինքն, եթե մենք մեզ պետք է ստեղծել կամ օգտագործել ամբողջական թիվ, մենք օգտագործենք int։ Եթե պետք է շատ օպտիմիզացնել եւ ամենաճիշտ չափը վերցնել մեր int-ի, այդ ժամանակ օգտագործում ենք CSSTD int գրադարանը եւ իր տրված տիպերը։ Եթե մեզ պետք է ոչ ամբողջական թվեր, օգտագործում ենք double, կամ բան։ Երբ որ պետք է նիշ պահել եւ նիշերը հիշացնում եմ արտահայտում ենք մի հատանոց ճակատներով, այդ դեպքում մենք օգտագործում ենք char։ Եթե պետք է ճիշտ կամ կեղծ պահել, true կամ false, օգտագործում ենք bool, void նշանակում է ոչ մի բան, եւ նաեւ կա line niche կամ white char, էլի շատ չենք խորանա իր մեջ, ընդհանրը իմացեք, որ ինքը char-ին շատ նման է, ուղակի հիշողության մեջ ինքը օգտագործում է ավելի շատ տարածք։ Այդքան բան, հույսով եմ այս ամենը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ